Esta va a ser la primera cuesta fuerte que sube, ¿verdad? Desde que la primera subida fuerte que sube desde que empezamos el primer spot, primer descansito ok, vamos a descansar allí en ese espacio ahí, la sombrita, vamos a descansar allí pero nosotros estamos aquí, estamos más seguros ah. Und poquito lo vi.